ek hoop jy's reg vir ons tweede sessie vandag. Ek het my koppie koffie nou letterlik gaan brou. Jo, en is lekker. Ekskuus, maar hier by ons is dit vandag so 'n bietjie koud hier in Gauteng. Ek eh, ek is ook betrokke daar by Bloemfontein Universiteit en ek eh, gesels gister en vandag daar met my kollegas by die teologiese fakulteit en gister wys hulle vir my ek kon dit nie glo nie ek het my eie oog gesien dit het bietjie gesneeu daar ek sê vir hulle mense hier in middel Suid-Afrika is dit koue plekke maar hier waar ek bly in Kenton Park is dit ook maar vandag so 'n bietjie vrieserig, so die koffietjie. En as jy nie omgee nie, dan sluk ek sommer so hier en daar terwyl ons praat in ons wonderlike reis saam met Handelinge. So, ons is by Handelinge self, want ons is vandag bietjie besig om ons prentjie vol in te kleur sodat ons mooi uit 'n mooi hoogte God se woord mooi kan sien rondom die Handelinge boek. Nou Handelinge is geskiedenis. Dis geskiedenis wat vertel van God se ingrype. Dis baie belangrik om dit vir mekaar te sê. Dit is nie uit die duim gesuig nie, dis nie mitologies nie. Ek onthou so ruk terug moes ek erns in op 'n publieke platform daar in in Stellenbosch moes ek praat uh oor geloof en toe sit daar 'n paar uh sekerlik maar agnostici of ateïste in die gehoor en hulle vat my toe, hulle vat my nie fliek toe nie. En die een nou sê vir my bewys uh hierdie dinge wat jy glo. Ek sê vir meneer, ek is met respek nie God se advokaat nie. Ek loop nie met so 'n kaartjie hier in my sak en sê advokaat vir God nie. Ek is ook nie God se arrestasiebeampte nie. Ek arresteer niemand wat anders as ek glo nie. Ek is ook nie 'n afskrywer van mense nie. Ek gaan jou nie veroordeel nie. Ek sê meneer, maar ek lê getuienis af. Ek is 'n getuie. Dis waarvoor die Here my geroep het. Maar kan ek jou as 'n getuie ietsie vertel? Alle antieke godsdienste en for that matter alle godsdienste is gewoonlik in mitologiese kontekste. Ek sê vir hom, ehm um, sjo, koop jy drink ook lekker koffie. Mens, dis lekker. Ons het 'n lekker koffiemasjien. Julle, hy maak lekker koffie, <laughs> gedoorie maar. In elk geval. Die ehm um, al hierdie mitologiese stories van die Grieke en die Romeine speel af uh, op, uh, op Olympus en in uh, die onderwêreld en jy gaan oor die rivier Styx as jy daar in Hades ingaan. Alles is mitologie. Maar die God van die Bybel kom in die geskiedenis, verbind hom aan die geskiedenis. Ek sê meneer, en dis 'n geweldige ding. En dit is geskiedenis wat ons kan verifieer. As jy hom het nog nie God bewys nie. Ek sê hoe ek probeer hom nie bewys nie. Maar kan ten minste verifieer en ek kan vir jou sê meneer dat Handelinge baie histories akkuraat met feite omgaan. Uh, ek sê dis nogal 'n ding vir 'n boek wat ontstaan het wat jy nou net beskou as 'n menslike boek 2000 jaar terug want geskiedenis so te Lucianus van Samosata daar in 166 na Christus gesê van die ou mm, geskiedskrywers. Mens moet daarom mooi en deursigtig met die feite omgaan. So vriende, hier is nie maar net 'n liggewig opmerking nie, maar ek het so 'n paar goeters gaan net weer gaan kyk in Handelinge. Ek ek ek sommer so 'n paar voorbeelde. Ehm um, net om bietjie Lukas se akkuraatheid te bepaal. Ek voorbeeld as ons lees hoe Paulus hulle daar op die eerste op die eerste en op die tweede en die derde sendingreisery as Paulus nou van Troas afry, Handelinge 20. Uh eh, dan bly hy eers by Milete oor en dan by Assis en dan by Mitilene en dan by Chios en dan by Samos en dan by Trogilium. Nou dit is histories presies akkuraat. Lukas het nie net sy duim uitgesuig nie. Hy het nie sommer net op 'n eh, paar name gevat en dit daar in 'n hoed gegooi nie. En ek sal nog later met jou dit deel as ons bietjie na die sendingreise kyk. Daar was nie eers kaarte nie. As jy 'n kaart gehad het, het jy jou as 'n tovenaar beskou, 'n sorcerer of 'n witch. En dan is jy uitgehaal. Want ehm um, So hoe het mense gereis? Hulle moes maar die paaie leer ken. Nou daar was 'n klomp die Via Maris en die Via Appia en so aan uh waarop mense gereis het. Die Via Appia uh was 'n baie lang roete daar, die bekendste roete en so voort. Ehm um, maar maar jy ehm um, Lukas is redelik akuraat daaroor. Uh ek ek nog 'n voorbeeld as hy ehm um, Paulus se keepvaart na, na Rome toe beskryf in Handelinge 27. Jy moet dit gaan lees. Hy noem hawe vir hawe vir hawe hoe hulle hier langs hierdie kus opgry het en daar in 'n beskutte hawe was. Daai is baie akuraat. Dis presies soos daai roete geloop het. Mm. Dan weet ons Lukas byvoorbeeld as Paulus in Filippi is in uh, Handelinge 16, dan noem hy dit 'n kolonie. Nou dit klink dalk vir ons na niks, maar in die antieke wêreld was daar verskillende soorte stede, vrye stede ensovoorts ensovoorts en Filippi was 'n kolonia van uh, die Romeinse ryk. En Lukas sê dit presies akuraat. Hy uh, hy noem die raadslede of die stadsraadslede of die leiers van ehm um, Tessalonika noem hy politargai meervoud 'n politargies. En nou dit is 'n baie akkurate beskrywing van hoe ehm um, die leiers van daai stad na hulle self verwys het. Ehm um, hy weet dat Gallio die goewerneur is van Korinthe in Handelinge 18 as Paulus daarvoor hom verskyn. En ons weet goewerneurs het net vir 'n jaar lank regeer oor 'n Romeinse provinsie. Ehm um, En is dalk nou al bietjie belangrik vir as ons later daaroor praat, maar die Romeine het verskillende soorte provinsies gehad. Jy onthou nou die Romeine het oor die wêreld regeer. Lukas doen groot moeite om Jesus uh in die Lukas Evangelie binne in die regte wêreld te plaas. Hy sê vir ons hy's gebore toe Sirenius die goewer was in Sirië en toe keiser Augustus regeer het. Hy het geregeer tot 14 na Christus. Was hy die uh die Romeinse keiser en Jesus is in sy tyd gebore. En hy doen moeite om vir ons te sê Jesus het ag Johannes die Doper daar in Lukas 3 vers 1 het begin optree in die 15de jaar van keiser Tiberius. Nou ons weet tegnies is die eerste keiser Julius Caesar, maar ons aanvaar dit maar eintlik is eintlik die keiserryk begin eintlik maar met keiser Augustus. Hy regeer tot 14 na Christus, sy stiefseun Tiberius neem hom oor vanaf 14 na Christus en Johannes Triop in sy 15de jaar wat ons ongeveer 28 na Christus bring, Jode tel inklusief. So hulle dateer Jesus baie akuraat. Ons hoor dat Jesus in Lukas 13 verskyn voor Herodes Antipas, die die seun van ehm um, Herodes die Grote. Mm Nou vannacht dink hy regeer tot 39 as prins. Ons hoor van um, die latere kleinseen van Herodes in handelinge um, ene, uh, eh, excuse, toch, in die jaar 41 tot 44 is hy uh, daar in um, handelinge 12 as uh, Jacobus vermoor word. Is dit daar die Herodes wat dan regeer, die van die kleinseens of van, van Herodes die grote regeer? En hy sê nie ons weet presies so ons kan Lukas baie baie baie akuraat dateer. Ehm um, wat vir ons sê dis nie 'n sprong in die donker nie. Want ek hoor dit baie. Baie mense sê vir my nou pappa wys die Bybel. Ek sê nee, ek sê weer, ek bewys nie God nie, maar meneer, hierdie is nie 'n duimsuigery storie nie. Eh, ek sou vir jou in baie detail kon vertel dat selfs daar in Handelinge 14 as Paulus daar na Zeus verwys as eh, so 'n vegetariese god, dan is dit net in daai radius van 2-300 km wat daai mense so oor Zeus hulle afgod gedink het. So Lukas het deeglik navorsing gedoen. Ons evangelie is nie 'n sprong in die donker nie. Ek deel nie daai ding wat ouens baie keer sê ek glo En as ek verkeerd is, ek niks verloor nie, maar jy het alles om te verloor. Iemand sê dit nou eendag weer vir my. Hulle sê ek dink Pascal het dit gesê. Ek weet nie of dit so is nie. Sê ek nee meneer, daai is nonsens. Want as ek net glo en ek ek is verkeerd want ek niks verloor nie, dan glo ek nie regtig nie. Dan cover ek maar net my wickets. Dan neem ek maar net 'n versekeringspolis uit vir ingeval ek dalk kan reg wees. O, ek glo nie sodat as ek uh, verkeerd is dan uh, of wat ook al en ek glo omdat die Heilige Gees my oortuig het. Dis wat ek maar altyd vir mense sê, ek kan jou al die historiese feite gee. Ek gee jou bewys en ek het gaan dink oor my godsdiens. En jy het nog nie gaan dink oor jou ateïsme nie, het ek vir jou nou die dag gesê. Uh behalwe dat jy nou professor Google gelees het en miskien een van die radikale ateïste, het ek al jare gaan dink oor my geloof en dis hoekom jy en ek ook nou handelinge doen. Dit gee vir ons 'n vastigheid van vir ons geloof. Dis histories geanker. So is nie net 'n ligte opmerking waarmee ek nou begin nie. Hierdie is in die geskiedenis. Nee, dit bewys nie. Ek gaan nie God bewys deur die geskiedenis te bewys nie. Maar ek weet mos nou Jesus het grond geraak en ek weet mos Pontius Pilatus het geregeer van 26 tot 36 na Christus. Hy was die goewerneur vir wie Jesus verskyn het. So dit is my wonderlik om te weet, my godsdiens is nie mitologie nie. Ek is nie op die berg Olympus met 'n klomp uh, vreemde goed besig nie. Ek is met die God van die geskiedenis besig. As my God hom openbaar, openbaar hy hom aan die mense geskiedenis. Goed. Ons eerste baie belangrike groot reis wat ons nou met die Lukas Evangelie ag met Handelinge vir mekaar doen. Tweede belangrike. Uh ons sê vir mekaar Lukas en Handelinge is een groot werk. Ons vlieg nog so oor. Onthou jy het ons nou vir mekaar gesê Uh, Lukas vertel vir ons van Jesus se geboorte, lang geboorte veral die eerste twee hoofstukke, 3 Johannes die Doper, 4 tot 9 Galilea, Galilea tot Jerusalem 9 tot 19, 19 tot 24 uh Jesus in Jerusalem. En dan begin Handelinge 1 tot en met Handelinge 7. Uh waar eindig Handelinge 7? Ook hier in die vers 58 se rond. Eindig uh, uh speel af in Jerusalem. Hoor nou, dit begin, die evangelie begin met Zacharia en Elisabeth in Jerusalem in die tempel waar Zacharia dienst doen. Dan skuif het Galilea toe, dan begin ons hier Jesus van hoofdstuk 9 tot 19 reis Jerusalem toe. Dan is hy in Jerusalem vanaf hoofdstuk 19 tot die einde van die Lukas evangelie, Lukas 24. En dan sluit handelinge weer aan, handelinge 1 in Jerusalem tot en met handelinge 7. En dan het ons nog so waar Handelinge 11, 12 en Handelinge 15 is daar weer episodes in Jerusalem. So Jerusalem is in die sentrum, stem mee saam. Mm. Ons moet ook vir mekaar sê Israel is sentraal in Lukas se verstaan. Ons het vir mekaar gesê die tyd van Israel eindig met Johannes die Doper. Waar begin Israel? Waar begin God se geskiedenis met die mensdom? Adam. Waartoe vat Lukas Jesus se geslagsregister in Lukas 3 tot by Adam? So hier is die nuwe Adam op die toneel. Israel het dit verkeerd gekry. Hulle het al die profete doodgemaak. Hulle het chaos aangejaag. Ehm um, en selfs Johannes die Doper, die laaste groot profeet word uitgehaal en vermoor. En nou kom die seun van God. Die ware Adam, soos Paulus hom in Romeine 5 daarvan af vers 11 afnoem, die tweede Adam. Maar maar hy sy geslagsregister gaan terug tot by Adam. Anders as Matteus wat Jesus se geslagsregister tot by Abraham vat, wil wil wil wil Lukas vir ons wys hy's die hoof van die mensdom. En keiser Augustus is miskien die groot keiser as Jesus gebore word, maar daar's 'n nuwe kind op straat, daar's 'n nuwe kind op die blok, die kind van God. Hy het aangekom. En en wat gaan nou gebeur? Nou gaan hierdie Jesus Jerusalem toe O wêreld, dan, dan wat loop verkeerd? Wat loop verkeerd? Jesus word vermoor aan 'n houtkruis in Jerusalem. Die profeet, die profeet, die seun van God, die seun wat van die mens word vermoor. Wat ek noem die kruisiging 'n moord. Euh want is onwettig. Dit was uh, godsdienstige moord van uh, skrikwekkende proporsies. Jesus word vermoor in Jerusalem. En mm, maar genadiglik is hy die seun van God. En hy stamp die hekke van die doderyk oop. In Lukas 24 sê 12 verse die vroue by die graf, graf is leeg en Jesus stap weg van Jerusalem af. Is dit nie ironies nie? Dis belangrik. Want onthou ons gaan nou met die sendingreise later werk in Handelinge. Die nuwe beweging is nie terug Jerusalem toe nie, maar weg. Jesus stap saam met die Emmausgangers as 'n simboliese roete dat um, ons gaan nou van Jerusalem al wegstap na die wêreld toe. En die twee Emmausgangers wat hom nie herken nie word as te ware simbolies van die nuwe roete van die vroeë kerk wat die Messias opstaan, die opgestane Jesus. Skars het die dood uit opgestaan, stap hy saam met twee ongelowiges. En ek dink altyd in 'n sekere sin is Lukas 24 vers 13 tot 35 Jesus se opstandingsdag reis saam met die mense van Emmaus 'n simbool vir die verhaal van Handelinge waar die vroeë kerk ook pad gee uit Jerusalem en saam met ongelowiges op al die roetes gaan loop. Die lopende bewegende Jesus word die Jesus van die Handelinge boek, die opgestane Here. Want Jesus is nie weg in Handelinge nie, hy's net op 'n ander plek, maar hy's nog steeds aan die loop. En ehm um, nou is nou gaan my gedagtes al weer. Ek sê altyd ek is so 'n bietjie aandag afleibaar. Mm nou onmiddellik kom Markus weer in my kop op. Want ek bedoel Markus is die mooiste evangelie wat daar is. O nee, dis Lukas. Maar maar Handelinge is die mooiste boek of is dit Johannes? Nee, maar Luk Markus. Ja, Markus 8 vers um, ehm, 27 tot daar by 10 vers 45 vertel ons nou van Jesus se reis na Jerusalem toe. Ek dink 17 keer word die woord pad gebruik daar. Jesus stap En skaars het Jesus uit die dood opgestaan in die Markus weergawe vers 16 tot 16 hoofstuk 16 vers 1 tot 9 of die engel daar in die graf sê ouens julle moet wikkel Jesus is al weer op pad Galilea toe. Julle moet skuif, julle moet skenuur om saam met die Here Jesus te loop. Hy is op pad. Hy sit nie. Dis die ou ding wat ons het van die kerk, van die tempel. God is daar in die tempel. En Jesus sê nee nee nee nee nee nee nee nee nee. Die Messias is nou op straat. Hy's in Galilea. Hy's in Judea. En die opgestane Here stuur sy kerk die wêreld vol. As die Gees se wind waai, waai hy ons met 'n tsunami reg oor die aarde. Goed. So ons hoor die rol van Jerusalem. Jesus reis Jerusalem toe, hy word gekruisig in Jerusalem, hy stap weg. Maar hy stap weer terug Jerusalem toe. Jy's reg. Verskoning aan die einde van Handelinge. Ag, ekskuus, einde van Lukas. Want ons sê mos nou dis een werk. Stap ons hier Jesus terug Jerusalem toe. En daar eh, eet hy saam met sy disippels en daar onderrig hy sy disippels en nou begin Handelinge 1 daar. Want jy sê nou gedoorie waar Stefan? Nou waar kom die behandeling uit? Nog 'n heel tyd, né? Nog 'n heel tyd. Hm. Daar sê my koffie is daarom so haastig. En dan dan is Jesus nou in Jerusalem Handelinge 1. En wat doen hy? Ehm um, hy onderrig die opgestane Here onderrig sy kerk in Jerusalem. En hy sê vir julle moet in die stad bly. Handelinge 1 vers 8, daai wat eintlik die sleutelvers is om nou weer Handelinge te verstaan. Julle sal krag ontvang daai beroemde vers as die Gees oor julle kom. En die disippels het al gewonder in Lukas 24 en in Handelinge 1 nou gaan hy nou Israel weer oprig? Gaan daar weer 'n sentrale koninkryk kom met 'n koning soos Dawid? Gaan 2 Samuel 7 herleef van 'n eh, Davidiese koninkryk. Gaan ons 'n gesentraliseerde koninkryk weer hê? Moet die Jode weer terugkeer soos wat al hierdie snaakse lesers van die eindtyd deesdae vir mense probeer wysmaak? Eh, maar dis nou 'n ander gesprek. Maar maak jy jou nie ook lam nie al hierdie eindtyd ouens wat in corona dit, dat en die ander wil inlees. Ek sê altyd vir hulle lees net die Bybel broers en susters. Almal is ge-worried oor die merk van die dier. Vat God se merk. Hoekom is hulle nie daaroor bekommerd nie? Dan ja, weet hulle nie eers. Daar's meer tekste oor God se merk nie. Dan 'n ander gesprek. Maar Jesus Jesus onderrig sy kerk in Jerusalem en hy sê daar kom 'n nuwe era. As ek Johannes mag aanhaal, Jesus se woorde in Johannes, ek gaan weg Johannes 14. Mag julle nie alleen los nie sal die Vader vra en hy sal 'n ander parakletos, 'n trooster gee. In Johannes se taal, ek sal die Gees gee wat julle in die volle waarheid gaan kom lei, nee, wat julle getuies sal maak, krag sal gee om die hele wêreld in te gaan. Soos wat die Johannes Evangelie as ek nou by um, Johannes 20 kan inluister, waar Jesus sê soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle en Jesus dan op sy disippels blaas, waar's dit Johannes 20 vers 19 tot 24. So kom Jesus in Handelinge en sê bly in Jerusalem totdat my gees gekom het. So Jerusalem is die fokuspunt van die evangelie, is die sentrum van die vroeë kerk. Mag dit doorie waar. Dit wat Jesus in Lukas 10 sê of in Matteus 10 wat hulle aan die Here doen, doen hulle ook aan die disippels. As hulle my Beelzebul genoem het, sal hulle julle ook Beelzebul noem. Het iemand jou al 'n duiwel genoem? Net terloops. <laughs> As hulle dit nog nie gedoen het nie, volg jy Jesus dalk nie naby genoeg nie. Want Jesus sê as hulle my die duiwel genoem het, sal hulle jou ook noem. Dan het jy dit dalk te min van Jesus se soort vriende in jou lewe. Ek praat van die Lukas 15 vers 1 en 2 soort. Want as jy Jesus se soort vriende na by jou toelaat en jy moet dit maar gaan lees wat daar staan. En as jy Jesus se soort lewe leef, gaan jy godsdienstige mense verskriklik kwaad maak. Ek bedoel van daai godsdienstige ouens wat se harte in konkreet gegiet is en wat net godsdienstige wette hou. Want Jesus is toe nie deur die hijackers en die plaasmoordenaars en die maffia vermoor nie. Hy is deur die jolly goeie godsdienstiges afgeteken. Dit is verskriklik. Dis verskriklik. Ehm um, hulle kon hom nie vat nie. Godsdienst kan vandag nog nie vir Jesus vat nie. Kyk maar wanneer jy genade preek Stefan Joubert, hoeveel ouens staan toe om vir jou te sê wanneer gaan jy nou weer oor die sonde preek? Ehm um, jy's te sag op sonde. Wat is dit dat genade godsdienstige mense so aanstoot gee? <laughs> dit troos my as ek nou die dag in Romeine 3 lees en in Romeine 6 dat Paulus daarvan beskuldig is dat hy te veel genade preek dat uh, Paulus nou veronderstel die sonde kan meer word. In elk geval hier is ons Here Jesus in Jerusalem en hy sê vir sy kerk: "Bly hier, die Gees kom." Maar teen Handelinge 7 nadat die Gees gekom het, dan gaan nou daaroor ietsie sê. Ons het ten minste 5 uitstortings van die Gees. Ons maak altyd net van Pinksterdag, maar die Gees kom 5 keer op sulke maniere in Handelinge. Ehm um, hoe dit ook al sê. Maar Ehm um, ja, laat ek maar net sê in Handelinge 2 met die uitstorting, weer in Handelinge 4 is die vroeë kerk put waar die vertrek geskit en hulle weer gevul met die Gees. In ehm um, Handelinge 8 in Samaria as Petrus daar is met die met Simon mag is, Simon die tovenaar, kom die Gees daar op die mense. In Handelinge 10 by Kornelius in die in Caesarea ehm um, eh uh, Maritima kom die Heilige Gees weer op op op hierdie op Cornelius en sy huis en weer in Handelinge 19 in Efese. So ons het vyf kere sulke sulke sporadiese verdere uitstort van die Gees in Handelinge. Nogal moeilik om dit teologies in vandag se taal te verstaan. Maar hoe dit ook al sy. Teen Handelinge 7 is die kerk personae non grata, onwelkom in Jerusalem. In Handelinge 3:4 het die wind begin draai teen die vroeë kerk in Jerusalem bedoel ek. Is die apostels vervolg in Jerusalem soos hulle met hulle Here gedoen het, waar dit met die disippels gedoen. En het ons Petrus se beroemde woorde en ons sal nog daarby kom, daarvan Handelinge 3 en Handelinge 4 op, waar hy sê ons moet meer gehoorsaam wees aan God en hulle in die tronk gegooi word en gelukkig het die engele loper en dan word hulle elke keer uitgelaat. Maar teen Handelinge as die jong dinamiese prediker Stefanus ehm um, dit waag om teen die gebou te praat, teen die tempel. Word hy vermoor. Hy word gestenig. Want die gebou is belangriker as mense en die struktuur is belangriker as mense en die tradisies is belangriker as mense. Hoekom is ons vandag nog so gebougebonde? Kan ons nie in hierdie corona tyd net bietjie iets leer ook dat die kerk van die Here oral is nie? Ek is niks teen 'n gebou nie. Maar maar hoekom moet ons geboue ons godsdienstige verbeelding gevat het? Hoekom is ons net in 'n kerk as ons in 'n erediens is? Terwyl daar, ons gaan nou sien as ons saam met handelinge reis, daar was nie iets soos eredienste nie. Daar was nie iets soos gemeentes nie. Jy het nie in Filippi aangekom, maar soek jy die Filippi gemeente op. Sê, o, dis daai gebou daar onder in die straat nie. Dan kry die dame die kerkkantoor jou naam. Dan kry jy 'n verklaring van waarvoor daai gemeente gestaan het en ehm um, dan sit jy Sondag in die eredienste en jy gooi kollekte in nie. Hulle het 'n huise kerk gehou. Hulle het nie voltydse leiers gehad Ek sê dit nou eendag vir 'n klomp predikante, as jy hulle Handelinge lees, gaan jy baie bang word. Want daar was nie voltydse predikant nie. Paulus het deeltyds gepreek. Hy was voltydse tentmaker. Hy het voltyds vir sy lewensonderhoud gesorg Handelinge 20. En deeltyds, as ons Handelinge 19 lees in Efese, sal ek jou vertel. Um het hy maar tirannes se saal gehuur in middagslaaptyd. Het hy die ouens wakker gepreek en die evangelie gepreek. Die kerk van die Here is mense in huise met 'n belydenis Christus is die Here wat vervul is deur die Heilige Gees en wat in koinonia verhoudings met mekaar leef en in Handelinge 2 en in die Jerusalem gemeente Handelinge 4 gemeenskaplik die brood breek en die lewende Here sien soos ons volgende keer sal sien en maar as ons so 'n bietjie by Jerusalem gemeente gaan inloop en um, dan is hulle besig om vingerafdrukke neer te sit dag tot dag nee, nie in 'n gebou nie hulle is nie gebou gebonde nie En ek is niks teen geboue nie as jy my verkeerd gehoor het nie. Maar geboue wat eenkant afgesonder is met die doel vir godsdienstige byeenkomste, is laat ontwikkelings. 4de eeu word dit nou maar eers toe die kerk uh religio lekita word die die formele godsdienste word word te geboue nou maar eintlik deel van die kerk. Vroeë kerk is mense, is 'n beweging, is 'n movement. En as dinge warm raak in Jerusalem, as Stefanus opstaan en teen die gebou praat, is hy dood. En dan moet laat loop. En ek wonder altyd netter loops, want ons pas op mos nou die Here se woord toe. Hoekom het ons hierdie fiksasie? Ek wil dit weer vra op geboue. Het ons nie gehoor wat Paulus, die mentor van Lukas geleer het in in ehm um, 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle liggaam Nee, ekskuus, dit is 1 Korintiërs 6:19. In 1 Korintiërs 3:16 sê hy: "Weet julle nie dat julle die tempel is van die Heilige Gees nie?" In 6 vers 19 vra hy: "Weet jy nie dat jou liggaam die tempel is nie? Jy afsonderlik." In 2 Korintiërs 6 vers 14 sê hy: "Julle is die tempel van God, nie 'n gebou nie." En gedoorie waar ek ek skree dit van die dak af, maar kry nie dominees en pastore en mense so ver om op te hou te sê om op te hou sê Sondag, welkom in die huis van die Here nie. Asof God in 'n gebou bly. Nie. As jy daarmee bedoel welkom huis van die Here in die gebou het jy dit dalk reg gesê want hier sit jy en ek en ons is kerk. Onthou jy Matteus 18 wat 2 of 3 is in my naam. Teenoor die sinagoges wat 9 moes wees of 7 partykeer. Sê Jesus jy en ek is eklesia. <laughs> En daarom kan ek digitaal <laughs> kan ons eklesia wees. Iemand sê nou eendag vir my die digitale goed, jy kan ons nou nie aanhoudend so kerk toe nie. Ek sê ek kies om te verskil ek kan alles doen behalwe met mense lyflik saamgesels. Ek kan mense na die Here toe lei digitaal. Ons kan mekaar nou opbou in ons geloof digitaal. Ons kan saam bid digitaal. Ek kan ehm um, koinonia doen. Ek kan armversorging doen digitaal. Ons kan alles doen waarvoor die kerk van die Here staan want Jesus sê wat twee of drie is, daar's ek. So is Jesus tussen ons. Jesus is die wêreld vol. Hy is die ehm um, virtuele wêreld ook vol. Dank die Here vir hulle moet rif daarvoor. En dan vlug die kerk, maar Jerusalem bly sentraal. Maar die slegte nuus is in Jerusalem word die profete vermoor, word Christus gekruisig, word die vroeë kerk vervolg. En daarom sê Paulus ook uiteindelik as hy as gevangene in Jerusalem aankom en voor die Joodse raad verstaan dat die Heilige Gees hom sê het gee pad uit Jerusalem. Die Gees is nie meer hier nie. En ek sê dit maar altyd vir ouens as ons in Israel loop, wat sê, "Jog, hulle wil in Jerusalem wees." Dan sê ek, "Ouens, moet net nie dink God is meer in Jerusalem. 'n uh, Meervoudig in Jerusalem as wat hy in Suid-Afrika is nie." Dis die punt van Handelinge. God is nou die wêreld vol, want dis wat gebeur in Handelinge 7. Die kerk spat die wêreld vol, skatter. Van Jerusalem af kry ons die beweging. Handelinge 8 en 9 daar in Joppe en in Samaria waar Simon die tovenaar is. En uiteindelik na ehm um, na daar waar ehm um, eh uh, Cornelius is in hoofstuk 10. En in Handelinge 11 hoor ons die nuwe tweede groot gemeente wat eh, opspring ehm um, in Antiochië. Ehm um, die tweede grootste gemeente wat ontplof waar Barnabas is. En uiteindelik word uh, Paulus beroep na hulle toe en Lucius en Menaien en Simeon Niger, man van kleer, wat die leiers word. En ons sal volgende keer sien as hierdie ouens hoor die Christene in Jerusalem kry swaar. Dan sê hulle nou, "O, dis 'n vloek en dis die koronavirus en dalk pas ons in en die kry is dit die anti-kris nie." Nee, nee, nee, nee, dan gaan Paulus en Barnabas hulle sê, "Ons, hoe kan ons daai mense help?" En hulle maak 'n kollekte en dan vat hulle dit Jerusalem toe. Ek sal daaroor praat. En ehm um, dan begin die kerk traksie kry Paulus kry 'n visie, Handelinge 13. Die Here wys vir hom as hy daar in ehm uh, Antiochia as een van die leiers is, wat die derde grootste stad, die vierde grootste stad in daai in die antieke wêreld is. Rome is die grootste, dan ehm um, Alexandrië in Egipte, Efese en Antiochia. Dis die vier groot stede van die antieke wêreld. Dan kry Paulus 'n wêreldvisie. Hy het nie 'n kaart nie, maar hy het God se kaart in sy hart. En dan gaan Barnabas en hy en Johannes Markus op 'n sendingreis, Handelinge 13. En uh, dit loop woes. En daar uh, op die eiland eh, verander Paulus se naam na Saulus na Paulus. Ons sal daaroor praat, ons bietjie oor Paulus praat of dis eintlik maar net 'n verskuiving dalk van die meer Griek, Hebreëus na die meer Grieks. Ons weet nie, ons dink so. En dan as hy in Perge aankom in Handelinge 13 op Eh, vasteland van Asië, Turkye soos ons dit ken. Vlug Markus en Barnabas hulle druk deur. Hulle is op hulle eerste sendingreis Ikonium, Lystra, Derbe, Antiochië. En dan weet Paulus dit is 'n bitter bitter moeilike pad om te loop om vir Jesus te lewe. Hoogs gevaarlik. Want onmiddellik word Paulus aangeraamd, geslaan, mishandel hy word gestenig en hy word vir dood gelos. Jy kan die die ruit die roete gaan lees Ikonium Lystra Derbe. Maar Paulus skraap homself elke keer bymekaar en gaan aan. En dan uiteindelik sy groot preke wat hy lewer, ons gaan nog daarna kyk in Antiochie onder andere sy kragtige prediking. Dieselfde soort prediking wat ons in Handelinge 3 en verder het. Nee, ek wonder. <laughs> kantlyn opmerking kan ek gou 'n bietjie bietjie stout wees. Ek het al gewonder toe ek Handelinge 3 se preek lees op Pinksterdag. En ek lees Paulus se preke. Of daai preke 10 minute mense op Facebook vandag of op sosiale media sou boei. Ons eie kerk doen elke Sondag ons dienste op Facebook 9:00 die oggend lewendig. En ons weet ons moet ons het so lank tyd. Nou dink ek as ek so preek gehou het soos Paulus of so aan mense gesê nou is ek hom so verveeld. Hm, dit gee my altyd so moed. Want is dood eenvoudige lesings oor die geskiedenis. Kyk nou maar net Stefanus as hy voor die Joodse raad staan. Hy vertel maar net vir hulle God se verhaal. Maar ek het iets geleer. Ek het by Paulus en by Petrus geleer dat ehm um, dis nie ons welspreekendheid soos Paulus vir die ouens sê in sy briewe wat mense oorreed nie. Hoe sê dit daar in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25 en verder? Dit is nie ons welspreekendheid wat mense hoor eet nie. Dit is nie ons trucs nie. Dis nie ons ons um, briljante nuwe produksies wat ons nou het op op op op op op ons platforms nou dat ons digitaal is nie. Dit is die Heilige Gees wat oortuig. Oeg, en dit gee my moed. Ehm um, wat God doodgewone mense gebruik. Paulus wat in sy eie bloed lê as hom geslaan het, wat maar vir sy eie hande werk. Hy vlieg nie met sy privaat straler. Hy gaan slaap nie in 'n groot hotel nie en daar's niks verkeerd om in 'n hotel te slaap of wat nie. Maar hy het nie 'n glamorous lewe nie. Dis hard. As die Here hom uiteindelik roep daar in Handelinge soos hy vertel, soos ons sy bekering daar hoor in uh, Handelinge waar hy 'n paar keer, drie keer Handelinge 22, Handelinge 26 en vroeër waar sy Handelinge 9 vertel as die Here vir Paulus as sy nuwe held voorkeur om die evangelie sterk in die wêreld in te vat en hy stuur vir Ananias om dit vir Paulus te gaan sê as hy ek sal nog vir hom wys wat hy vir my moet lei dis die pad waarmee die Here sy kerk bou doodgewone mense nie superhelde nie nie supersterre nie Paulus wat in sy eie bloed lê nou sien ons 'n bietjie die bewegings ek stap sommer net so saam vir 'n oomblik Handeling 1 tot 7 in Jerusalem. Ons sien hoe die kerk sprei na ehm, Samaria toe en omstreke, na Antiochie toe, hoe Antiochie gemeente eintlik die impetus is om die sendingwerk te begin, Handelinge 13 en 14. Dan ons na Handelinge 15 die groot sendinggesprek. Ag, ek bedoel die groot kerkgesprek in Jerusalem. Jou eerste groot teologiese probleem. Moet mense wat nie Jode is nie besny word? dis soos dieselfde geslagverhoudings. Almal betlei. Almal is reg en almal is verkeerd en almal skiet op almal. Niemand weet nie. Dis soos Black Lives Matter en dan sit jy White Lives Matter en almal beklei mekaar in hoeke in. Of is Donald Trump 'n goeie president? Ek meen ons is duisende kilometer weg, maar Suid-Afrikaners beklei hulle flou oor hom Trompie. Ek verstaan dit nie. Maar dan gaan praat die vroeë kerk in Jerusalem as Paulus terugkom van die eerste sending reis daar in Jerusalem dan besluit hulle net goed die besnydenis is uit. Ons hoef nie meer mense wat nie Jode is nie te besny. En dan nog so 'n paar ander minimum vereistes. Dis nie hierdie lang verklaringe nie, nee, besnydenis is uit. Moenie net bloed drink nie, moenie immoreel lewe nie en moenie kos eet wat aan afgode gewy is nie. Waaroor Paulus later aan opinie het. Maar dis 'n ander gesprek. Jy kan maar daaroor gaan lees in Romeine 14, 1 Korintiërs 10 en so voort. Dis goed. Dan begin Paulus sy tweede sogenaamde sendingreis, maar eintlik is dit nie meer reise nie. Ons noem dit 'n tweede en 'n derde sendingreis, maar Handelinge 16 uh en 17 is eintlik en 18. Paulus bly in Handelinge 18 vir 18 maande in Korinte. Dis mos dis mos nie meer 'n reis as jy 18 maande in 'n stad bly nie. Ons praat liewers van sendingbewegings. Eerste sendingreis, was Handelinge 12:13, 14 saam met Barnabas en Markus wat gedros het. Paulus Handelinge 15:36 het hy en Mark Barnabas uitval, vat hom nie hy sê hy vat nie weer vir neefie Markus saam nie. Maar vat Paulus vir Silwanus, Silwanus Timoteus doen die sogenaamde tweede sendingreis of die eerste groot sending beweging van Paulus. Heeltemal op sy eie, onafhanklik, nie meer saam met Antiochie nie en dan doen hy uh eh, daai roete ehm um, daar op Noord-Griekeland toe, gaan dan bal daar by Filippi. Eindelik daar by die hawe stad, gaan hy na Filippi toe. As hy daar mishandel word, stap hy af Tesalonika toe, van Tesalonika af al die pad Athene toe en van Athene af Korinte toe, tweede sendingreis. En dan die derde sending beweging is daai groot beweging wat ons het waar Paulus uh, in Efese gaan bly, weer draaie gaan maak by van daai plekke by by uh, twee keer aangaan op sy derde reis in Filippi, die stad wat hy die meeste besoek. En dan bly Paulus soos ons in Handelinge 19 lees op sy nuwe reis so wat 3 jaar amper in die stad Efese as die groot betoging daarteen Paulus kom, moet hy vlug, gaan hy ehm um, Jerusalem toe. In Jerusalem word Paulus gearresteer nadat hy eers in Handelinge 20 met die ouderlinge gepraat het, daar by Milete, as hy in Jerusalem aankom, die geld, die kollektegeld wat hy ingesamel het, wat ek nog sal oor praat, aflewer, word hy gevang Uh, verskyn hy voor die Joodse raad en dan verstaan die Romeinse offisier daar daar in Jerusalem dat Paulus lewensgevaarlik is. Hy kry 'n paar honderd soldate en hulle vat hom se Siria Maratima toe waar Paulus vir 'n paar jaar dan in die tronk is. Dis so end noord daar waar die Romeinse goewerneur gebly het. Daar verskyn hy voor Felix en dan as daar 'n nuwe goewerneur kom Festus, hulle is nou ouens soos Pontius Pilatus net latere ouens wat daar uh, aan die stuur was. Dan beroep Paulus hom uiteindelik op die keiser nadat hy voor koning Agrippa en 'n klomp ouens verskyn daar in Caesarea. Handelinge 27 het ons hierdie skeepvaart al die pad hier uh, eh, Rome toe. Want jy kan net in Rome voor die keiser verskyn. En dan breek die skip Paulus kom uiteindelik egter in Rome aan, loop op die Via Appia al die pad. En dan is hy in Rome onder huisarrest en dan verskyn die Jode daar in hom en hulle kom praat met hom en dan sien ons hoe Handelinge afsluit Handelinge 28 en Paulus het met groot vrymoedigheid die koninkryk van God bekend gemaak. Sjoe, en nou sekteer Handelinge vanaand. So Handelinge vat ons op 'n vinnige reis vanaf Jerusalem. Onthou jy Lukas, ek het nou 'n bietjie moeite gedoen met die Lukas Evangelie, Lukas 19 tot en met Handelinge 7 speel in Jerusalem af. Maar net soos wat met Jesus gebeur, gebeur in die vroeë kerk en daarom gee die vroeë kerk pad. So van Handelinge 8 tot 28 het ons hierdie wêreldwye uitkring. Vanaf Jerusalem tot in Samaria tot aan die eindes van die wêreld. En volgens Lukas is die Romeinse ryk se uiteindes. Ja, hy het nog geweet Spanje lê daar aan die kant. Maar vir alle praktiese doeleindes het hierdie belofte al reeds vir die eerste maal in vervulling gegaan. Die hele wêreld Die hele bewoonde wêreld word simbolies bereik deur die werk van een begenadigde. Paulus is sy naam. Ha, en gaan ons tog lekker oor Paulus praat. Mense, sjoe, nou maak julle kop seker so, my stem is klaar. So, baie dinge vandag vir mekaar gesê. Ons het 'n bietjie Lukas ontmoet, die hooffilos ontmoet, so 'n bietjie 'n voelvlug oor die brief gedoen, bietjie die rol van Jerusalem bespreek, bietjie gesien hoe is die eerste volume die Lukas Evangelie geskryf, bietjie gesien hoe staan die kerk sentraal, die gees sentraal en hoe die gees die wind laat waai al die pad tot aan die eindes van die aarde. Ek hoop dit het jou nuuskierig gemaak vir ons volgende reis. Dit was wonderlik om saam met jou te reis. Baie dankie. Kom ons bid saam. Ag Here, Dankie dat jy Lukas en Handelinge vir ons gegee het. Dankie dat dit uh gegrond is in die geskiedenis. Ons Here Jesus, dankie dat jy u lewe kom gee. En dankie Heilige Gees dat jy die kerk die wêreld vol gevat het tot hier in die suidpunt van Afrika of waar ek ook al vandag kyk. Here, vul my met u Gees en vul my met u waarheid in Jesus se naam. Amen. Vrede tot ons volgende reis. Thank you.